السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم صارخ من قناة Geeks Middle East هاي راح يكون فيديو حق ال five golden chests اللي على ال Moon. احنا سوينا ال five golden chests اللي على الارض قبل آه اكو هيثم قاعد يفتر hi هيثم اوكي طير طير هيثم طير في الجتسكي زين فيلا خلينا نبدأ اول chest راح ننطلق اليه الحين شنك مت وات ديد يو دو؟ <laughs> you fell off the moon. <laughs> okay. Follow me. Should be in this ها؟ لا لا امشي امشي خلينا نخلص من هاي بعدين نسوي bounties مرة واحدة And this is the first chest. اوكي فهاي اول chest تقدرون تشوفون انه يعني درب سيده من من من المكان اللي تبدون منه في ال Moon. وبس تجون هنا بال jet ski وتاخذونه فهاي اول chest. اوه جيد رابت انسجنيا انترستنج اوكي اوكي ف ثاني chest راح تحصلونه في mission The World's Grave فاول ما تدشون الكهف راح تشوفون هالدري هني تنزلون تحت لاخر شيء لما تشوفون آه، نوع نقعة ماي صغيرة لحظة وين هي اوكي هني ف اخ طبيت فبتشوفون داخل كهف صغير بعد وتشوفون داخله تشست فيلا كروما فاو اوكي ف تو ذا نيكست وان شباب في بوكس هالصوب في ميشن مون ذا وورلدز جريف سيفته اوكي فرابع تشست راح نحصله على مدخل تمبل اوف كروتا هاي تقدرون تيونه في ال patrol missions انزين في ال Moon فبس تعالوا داخل هني آه راح تدشون داخل آه تنزلون تحت اعتقد اي نواصل قدام بعد زياده اوكي فلما تنزلون تحت هني بعد نواصل شوي راح تشوفون هاي السفينه اللي في النص فلما تجون هالسفينه اللي في النص وتطلون تحت مفروض يكون على اعتقد لحظه او شيء هو فراح احاول اوصل لا اوكي وصلت له فهاي هو ال chest الرابع اوكي و يلا نكست وان اوكي ففي نهاية هال mission تغلبون الرئيس مال ال strike وتيون تحت تنطون من هني وتاخذون هالتشست ثم ميت مسكين ما اقدر ياخذه <laughs> That was annoying. That was an epic battle though.